ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦਾ ਦੂਰੀ ਫੁੱਟ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਐ ਮੰਡੀਰ ਖੜਦੀ ਡੱਬ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਗਲਾਉਕ ਰੱਖਦਾ ਟਿੱਕੀ ਟਿੱਕੀ ਪੂਰੀ ਠੋਕ ਠੋਕ ਰੱਖਦਾ ਜਿਰ ਤੇ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦਾ ਦੂਰੀ ਫੁੱਟ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਐ ਮੰਡੀਰ ਖੜਦੀ ਡੱਬ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਗਲਾਉਕ ਰੱਖਦਾ ਆਉ ਖੂਨ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪੰਪ ਕਰਦੀ ਲੋਰ